waan saaxiibaa keessaa qabu daaraan akiraa walalaa kan akiraa akiraa akiraa walalaa kan akiraa walalaa kan akiraa daldala waan sunii akka hin keessan dhiisin naasuuf gammachuun argachuuf dhabuun naasuuf gammachuuf ulfinaf ulfinnaaf furdinaf furdinaaf derinaf dheerinaaf gabaabinni tolinnaaf miseensota gamtaa jireenyaa. Eh, eh, eh, addunyaan hmm. nama dookna qabaachuu qabdii jechuu arjaa beeksisuudhaaf. Duniyaan nama qabaataa qabaachuu qabdi nama dhabaa beeksisuudhaaf. Duniyaan hmm. ifaa qabaachuu qabdi dukkanaa agarsiisuudhaaf. Dukkanni jiraachuun laazima. Ifti beekamuudhaaf. Mhm. duniyaan hmm. yoo arjaan qabaatiin dogni hin beekamu yoo kennaan qabaatiin dhowwataan hin beekamu hmm, hmm. yoo ifan qabaatiin dukkan hin beekamu yoo duutiin argamin duu jireenyi hin beekamu yoo gubbaanin hin argamin jalli hin argamu yoo birgin jiraatiin bitaan hin beekamu. <laughs> Kana walitti qabata. walitti kana walitti qabata. Miseensa gamtaa jireenyaa. Miseensa gamtaa jireenyaa. mataa walii عليك بتقوى الله إن كنت أقلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تكاف الفقر والله رازقه فقد رزق الطير والحوت في البحر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب أريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله آسيا تلتو كان مرك متى ولي قدوفين وقبو تقوى تقوى صدى ربي. ايوه مهم. صدى ربي جرانان كيلين جر Sodaa rabbii ah, akka nama bofaa sodaatu ufaa sodaachuu Yawwa. Akka nama raacha raacha xabiyaadhaan. Na'am. Bofti harka yoo sitti dhubeessu sodaachuu. Sodaa rabbii akkanatti kan beeyne. Yawwa. Sodaan rabbii sodaa qalbii dhaabii jibdu waan inni dhorke dhiiftee waan itti- waan inni ajajje Eh. hojjechuuti sodaan rabbii. Sodaan rabbii ergamaa rabbii itti hidhachuudha. Sodaan rabbii eh, waan gaggaariin hundi sodaa rabbii irratti waan rarra'u waan hamtuu hundarraa fagaachuudhaan sodaa rabbii irratti kan rarra'u. الله أكبر الله أكبر سودان كين كما ساتوقع لا تخدأن لطمئن على المخلوق فإن ذلك نقص في الدين لا يقدر الأبد أن يأتيك هبة خردل إلا بإذن الذي سواك من طين فإن رزقك بين الكاف والنون بسم الله الرحمن الرحيم